اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمة الوهم اللهم اغفر لعبادك واشفع عن عبادك والسلام والخزي على كيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ثالث فقالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم, إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إلا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أحسن المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين النية آمن في ربك قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون صدق الله العظيم القصة كلها واحدة في هذه الآيات قصة أصحاب هذه القرية التي ضربها الله تبارك وتعالى مثلا للكفار والمؤمنين للفريقين فريق المكذبين الجاحدين الذين قال فيهم لا يؤمنون سواء عليهم وأنذرتهم وأم تنذرهم لا يؤمنون والفريق الذين قال فيهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب رب تبارك وتعالى صفت حكمته بعد ما تقدم منه الصورة <coughs> باش يوشك المثال خطيط المثال مصور المتخيل مثال خيالي قال لي أنصور كذا وكذا لا أضرب مثل الأمثال هذه مراد أن مثل أمر واقعي ذكر شرعي صار حقيقة أخبر الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يضربه مثلا لقومه أضرب لهم مثلا أصحاب القرية يعني أشس المثال أعطيهم مثال هؤلاء الذين لا يؤمنون هؤلاء المكذبون لقومك إن لم باقي لمتمادين في التكذيب على ظهور الحجج والبراهين على كثرة الآيات باقي مصرين على تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وش المثال أعطيهم مثال معنى أضرب لهم مثلا وجيب معنى تصور لهم واحد المثال لا أضرب لهم مثلا أصحاب القرية تعريف مرء أصحاب القرية تعريف القرية يدل على أنه الذي كنشر الله غير سن بكيدل العلم بهذه القرية السابق ولو كانوا جاء يعني صحيح ربما تكون فيه رواية جيدة ولا أساطير وقريب منهم فكر وش وش المثال سندو أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون من آخره إذ إذ إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين وش المثال سوى النصارى في هذه القرية بتنصار بيس فإن الله تبارك وتعالى قصه وعن يذكر القصة كلها بالتفصيل ما وقع بين الرسل الثلاثة وبين الرسولين الاثنين أولا مع أصحاب القرية حتى أسس الثالث كما تذكر الرواية يعني بن حوار بن ميوان وقع بن ملك حاكم القرية وأهل القرية حتى كان يعني الاثنين الأولين ثم من بعد الشيء الثالث يقع ويقام روايتها مختلفة في تحكي الصورة التي وقعت من الجدال والمناقشة بينهم ربي تبارك وتعالى إذكرنا طول نغنيك وترك ما ترك ويرك بك القصة من, وليها من وليها الآخرة إلا هنالك أشياء كثيرة في البين تركت يعني يغلق الأخبار التفصيلية ربي تبارك وتعالى الدور يذكر لأن القرآن ليس كتاب تاريخ يذكر الوقائع على حسب ترتيبها ويذكر فيها الجزئيات والتفاصيل لا وإنما القرآن في قصص قصص القرآن يقصد مواطن العبرة في القصة في الواقعة حادثة من الحوادث التي تقع قصة من قصص المرسلين مع المكذبين لقومهم اي يعمد القرآن إلى موطن العبرة اي من الذي سنفيدت يتعظ به الذين أنزل الكتاب اليه وقصة الحكاية من للاتعاد والاعتبار أي تولد في القرآن في اختصاره للقصص بطل يطول قوشة وغني لا الله ما فيه حكمة وما فيه عبرة وما فيه موعظة وهو يذكره رب للتسلية أو لمجرد العلم وفي العلم ترف كما في المال ترف إن العلم الله السيد لا ينفع يعني علمه لا ينفع وجهله لا يضر ولهذا مثلا هناك القرية اسمها مش ما كانش حاجة تتعلق باسم القرية وقد قلنا أن أكثر المفسرين في القديم يعني إلى القراب إلى عهد النبوءة إلى عصر الصحابة التابعين ذكروا أنها هي انطاكية وسواء كانت هذه انطاكية ولا غيرها لا يبدو أن يتغير الأمر كذلك الرسل إذا ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أو السن اسمهم الرسل بكذبنا لهم من هما الرسولان الأولان ومن هو الثالث الذي جاء معززا لهما لو علم الله تبارك وتعالى أن هناك حكمة تتعلق بالاسم يعني بأسماء الرسل كن يكرم مغنيني والقصاص الرواد ككعب الأحبار وهب المنبه أغربهم المفسرون القدماء القرن اختلفوا في الأسماء كاين اسم الرسولين الأولين هما فلان وفلان والثالث هو فلان الآخر لا شيء يتعلق بهذا على أنه لم يكن هناك اتفاق وكانت الرواية صحيحة في اسماء الرسل ثلاثة وعلى الأقل كان لو لم يكن خلاف بين المفسرين في الأسماء كان في اختلاف كثير ربما لا ذكرنا ولكن مادام لم يثبت حديث صحيح في اسماء الرسل والاختلاف بين المفسرين في اسمائهم كثيرة ما كان حتى فائدة في, في ذكر هذه الخلافات لا نستفيد منها شيئا كذلك مشينا القصة ملخصها هو ما ذكره الله إيمان معنى ربي تبارك وتعالى فيه يعني فيه الكفاية وفوق الكفاية كان شيء من الحوار الذي وقع بين الرسل وبين أهل القرية ثم بين بين الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وهو من أهل المدينة إلى أن آمن بالرسل وجاء يدعو قومه للإيمان حكمة يعني في هذا الحوار اليوم مناقشة في قول الرسل وفي أجوبة أهل القرية وفي قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وفي جواب قومه ثم الفائدة في إخبار الله تبارك وتعالى بنهاية القصة إلى أي حالة انتهت إلى أي نهاية انتهى هؤلاء أصحاب القرية الكفرة الجاحدون وكيف كانت نهاية الرجل المؤمن الذي جاء من اقصى مدينة يسعى فالموقف العبرة ذلك كما سنراه في تفسير الآيات تباعا كما وردت قالوا المرة إذ جاءها المرسلون أسس المثال سوى تمدينته إلا نسينا الرسل المرسلون هكذا إجمالنا والمرض نسينا الرسل أوسن إذ كأساس المثال سوى تنبيه متى يجي المثال تنبيه بماذا قابل الرسل ثم زاد شيء من تفصيل إذا صرنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك نزنا أول مرة اثنين وهذا كما وقع لسيدنا موسى وسيدنا هارون وصل انت سنين مع بعض اذهبا الى فرعون انه طغى فقل له قولهم الى اخره وقال الرساله مرة جاءت لسيدنا موسى ولكن سيدنا موسى يطلب يطلب اجعل لي وزير من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري سيدنا موسى يطلب يا ربي تجد الوزير معين من أهلي يسمى هارون أخي هارون يبرم إما أشد به أزري يعني قوي لي بقوي السيس شد عزره قواه عانه وأشركه في أمري كبس أن نشرك في الرسالة جد أشرك معي في أمري يعني الأمر الذي عهدت به إلي إذا بعثتني رسولا فكان عاد موسى وهارون رسولان كذلك هنا إن إذا ارسلنا إليهم اثنين معناه ذكرنا هذا المثال من موسى وهارون التصريح في القرآن بأسمائهما سعاد ربي تبارك وتعالى جزء الرسول ساعات يزن ماشي لنا ماشي يزن موسى نهار مع بعض ماشي لنا فيه أصحاب قرن قسمنا إليهم اثنين يزن سن الرسل أكثر رواية تقول إنه أرسلهم على يد عيسى بن مريم رسول بعثهم عيسى بن مريم عليه السلام نيابة عنه لدعوته لهذه القرية وصلنا كان هذا ولادوني يمكنهم باش يعبر بتبارك وتعالى ارسلنا اليهم اثنين على يد رسول من رسله نبي من انبيائه هما خليفتان له اما ذكر الرسل الاثنين اثنين مباشره من الله تبارك وتعالى <clears throat> ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما اختصر وليا في قولي فكذبوهما نزل سمسان كذبت ونسن يقيم يقيمنا ونسنو الرسولان الأولان كم من مدة بقيا في هذه القرية لدعوة أهلها حتى عززهم الله بثالث يوم ولا أيام الرواية تذكر الأيام قيل للنصران وقع لهم مع القرية نقاش وحوار ومع حاكم القرية ولكن أصرها القرية على الكفر كذبوهما فعززنا بذلك العزز يعني أمددناهما بذلك تعزيز تقوية عززه عزز الجند مثلا بكوكب الليل العسكر في الميدان مثل توزيع المدد أمددناه عززناه مش تعبر المرض الرنشور يعني المدد الذي يقيد الذي له في وجهها كذلك ربي تبارك وتعالى يرى اقتضت حكمته باش يقيم الحج على القرية أكثر وهذا مراده حكمة اقتضت هذا بعد تكتب بني مزوار السن يكمل سن لك انضم إليهما فأصبح الرسل ثلاثة عبد لشاعر فقالوا يبدأ المرو بعد أن عزز الاثنان الأولان بثالث بدأت الحكاية على الجميع بين الرسل الثلاثة وبين أهل القرية قالوا إنا إليكم مرسلون إنما الرسول إننا اسميه أصحاب القرية إنا إليكم مرسلون لكن مرسلون إليكم من قبل الله تبارك وتعالى ندعوكم إلى الإيمان به وإلى توحيده وإلى ما أنتم له عابدون لأن القرية وثنية يعني يعبدون الأوثان مشركون عبدة أوثان ككفار قريش إنا إليكم نصلون هي معروف الرسالة بماذا؟ رسالته تسد بالدعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى بوجوده أولا وبوحدانيته وكونه لا شريك له في صفة ولا فعل ولا إرادة ولا أي شيء متصف بجميع صفات الكمال منفية عنه جميع صفات النقص الدعوة ديما ذكرت الرسول شرع لكم من دين ما وصى به نوح والذي وحي لك إلى آخره هذو إنا مرسلون بكلام معروف قالوا إلا إليكم مرسلون قالوا أصحاب القرية جاء جلدوا عبر مرة أصحاب القرية جواب من حاكمهم ومن زعمائهم ومن رؤسائهم ولكن ما داموا كلهم متفقين على ذلك الجواب كلهم كتلة واحدة أمام هؤلاء الرسول يعني الجواب كله ينسب لهم جميعا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا إليكم الضمان قالوا إن إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ثلاثة ثلاثة جمل ثلاث كلمات أو ثلاثة من الكلمات هي نفس الكلمات التي يقولها المكذبون للرسل منذ عهد شيخ المرسلين منذ سيدنا نوح عليه السلام لآلاف وآلاف من سنين بين سيدنا نوح وبين أصحاب القرية التي هي في عهد عيسى عليه السلام قبيل البعثة النبوية الجواب للكفار بما الشبهة التي يستندون إليها ويظنونها حجة الشبهة تبكى نقص جواب السيس دائما وابدا ويظنونها حجة من اقطع الحجاج يظنونها برهان من اسطع البراهين اول ديما بالدين لم يختلف بين الاولين والاخرين اي بكلمه السلطان هي ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون مثل كلمة كانت بنو دم مش يعني يعني والبشر لا يمكن أن يكون رسولا في زعمهم لا يمكن أن يكون له اتصال بالحراج الإلهية بالحق تبارك وتعالى ولمكن أبدا أنت انت بشر والدين زين أنت بشرى من الله من الخالق خالق الكون من الرحمن من الله والدين زين الدين الدين البشر أبدا وأخيرا إن إيه انتم إلا حاجة طبيعية البشر اللي يا رسول من ولدي اللي قواسي القرشة من السماء إلى الأرض أبد من الوحي وإذا مدعي الرسالة إذا الكذاب لما عنده أول من قال هذه الكلمات قوم نوح ما نراك إلا بشر مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بديع الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين هنان إني لم اس وقال أصحاب ثمود مثل قوم صالح أبصر من واحد متبع في نوح كذلك في صورة المؤمنون ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة لحجة دينكم كيفاش تجي تبني ثمان سنين خمس سنين كتيني لك رسول إليكم من عند الله وش كبرت عليك أنا يوحى إليك من دوننا ومن دون فلان وفلان من انتهوا الشبهة تعلق بالقلوب ولك أنه إذا أشار إليها تعبر بكلمة العبر إن جاءت من آية في القرآن قالها قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو نغزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو تعبيروا بعد بعد التعبير بالبشرية وليد البشر يكمل شرح لي البشرية يأكل الطعام ويريدون به اكل الطعام أكل الطعام وما ينتجه أكل الطعام من اخراج الفضلات أي مما يترتب على أكل الطعام ولكن تنزه القرآن تنزه القرآن عن ذكر هذا لا لهذا الرسول يأكل الطعام يعني يعيش يأكل كما ناكل ويشرب كما نشرب ماشي إلا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وهو فيما يبدو قال واكثر من هذا كمل لين نتيج لين طعم قضاء حاجة الإنسان خروج فضلات الماء وفضلات الطعام كمل اللي مرض في في آية الفرقان ويمشي في الأسواق بين مرة وشارع بالله يقنضوا بينت لنا ما يتخيله هؤلاء الكفرة فلسفة الرسول بدي يتخيل الاثنين ولا على خاطر الله يسبق إلى أوهامهم يتخيلون إن الرسول لازم يعاد محاط بهالة من القداسة ومن الأمور الغيبية يعني تعاد غير صدق الحد الله لا يعرفه البشر خاطر تعاد خلق تصدق الحد الله يمشي في الأسواق في وسط الناس كسائر الناس إذا رأيته في وسط الناس هو كأحدهم يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون ويبول ويتغوط كما يبولون ويتغوطون قضاء الحاجة وينفخ النساء يتزوج ويلد كل صفات البشر عنده بس بس قاعد يدير بدل السر فيما يرون فيما يتخيلون إلا يعني اختص به قاع على الشيء بركة ليش الفرق ما راهو بينه وبينه ومن رسول بعث إلى قومه إلا بعد أن يبلغ الأربعين عاما نشهد النبي صلى الله عليه وسلم ومدة أربعين عاما الحياة ستة في وسط قومه الحياة حياة كأحد أفراد قومه يزاول جميع أعمالهم زيادة على الطعام والشراب المشي في الأسواق للتجارة راعي الغنم أو أي خدمة كانت يعني الذي من سائر الناس يعمل أي اللي من الكل من حرفهم ومن صنائعهم أعمالهم الكل وعشراتهم معهم في مجالسهم يتخرجوا في كل شيء إلا في المفاسد الرسول منزهون في أعمارهم السابقة التي تكون قبل الرسالة <coughs> منزهون في الوقت اللي والتخيلات ما يدلخمانش لا يصدر منهم يعني شرب الخمر أو ارتكاب محرم أو أشياء مما تخل بكرامة الرجل الأولية يمتازون بهذا الصدق والأمانة والاستقامة وما في الباقي أعمالهم الدنيوية يحترفون كما يحترف غيرهم فيهم رعاة قانون بإذن صلى الله عليه وسلم وفيهم صناع آخرون يعني يخسر بتبارك وتعالى بالله يتوفق كم كما كان سيدنا داود يخدم الحديد يخدم الدروع وعلمناه صنعة لابوس لكم علمنا له الحديد وحداد يصنع الأدوات من الحديد وخاصة الدروع ويبيعها وسليمان كانت له حكمة كذلك قال يعمل الخوص خدم تيزين وفاف وفاف الكفرة يظلمون الوهم شنو مرودة حسب الاثنين واللي غادي عاد له اتصال بالألوهية بالله تبارك وتعالى يوحي إليه أدي عاد دين الغش دين الإسلام دين الأمور إلا خاطي المعيش تسميتن خاطي الحال تسميتن يمتاز بأشياء كثيرة ومن المعلوم من الأمور الغيبية يعني تكون لها رجاسة في القلب واحترام واعتبار وهيبة وخوف من كل ولهذا قالوا صمدينا بعد من شيخ المرسلين مولد البشر وتكون يدرسوا في البشر ومشيهم آل النبي صلى الله عليه وسلم آلاف وآلاف من سنين ولماذا بدأنا بنوح قبل السن الرسول إلا قبل سيدنا نوح رب تبارك وتعالى ولا خبير ونفق على قصصهم مع قومهم أي الناس مع قومهم حتى أصبح نوح يسمى شيخ المرسلين من كرامك الكرامة ويذكر مع قومه أبدا يذكر باسمه إدريس عليه السلام سيدنا إدريس جد من أجداد سيدنا نوح قبل أنس ولكن ما ونخبر ربي تبارك وتعالى في الدنيا على قوم إدريس القوم الذين أرسل إليهم إدريس بكي وقع جلسة أول رسول قص علينا خبره في القرآن يعني بشيء من التفصيل هو سيدنا نوح عليه السلام الذي غرق له قومه بالطوفان هذا يطلق عليه شيخ المرسلين سين الرسولين أنا أنا رسول الله لحجة الكفرة كما يقول إن أنتم إلا بشر مثلنا ما هذا إلا بشر تولد وني بناء على تخيلات الكفرة ولم يدركوا والسين لحكمة ربي تبارك وتعالى حين يكون الرسول بشرا وأن يكون يتكلم بلسان قومه كما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم تلك المسجد من المزايا لقد جاءكم رسول من أنفسكم سيدنا إبراهيم قال ربنا وبعثهم رسولا منهم الرسول يجب أن يكون من نفس القوم الذين أرسل إليهم لتكون ضمران نفسه بحكمة طبيعتهم المسلسل من أوساطهم عشرة عشرة السنة السنة قبل رسالة الصادق السنة الأمانة الصدقة الاستقامة حتى تقوم الحجة عليهم باستقامته ونزاهته وصدقه قبل أن يدعي الرسالة هذا من جهة ويكون يتكلم بلغتهم حتى يفهموا عنه ويكون أدعاء البشر بينهم بكل ما في كلمة بشر من معنى التعب البشري كاملة يجوع ويعطش ويعيا ويتعب ويمرض ويموت ويتزوج ويولد كل ويتاجر ويبيع يخدم كاع يخدم البشر كل البشر كامل كل ما في الكلمة مع البشرية مين وبهذا يصح هذه عادة مرة مع الرسالة التي ترسل عليه بعد يصح أن يكون مثال اسم عاد المثال يقتدى به وبيطيش الملك هذه من فيه ما نكون مثل هذا على خاطر نتاج الملك من غير جنسنا يدير الخلق ودير طلبنا يدير الصوت ودير طلبنا الاحتياجات يدير شاو ودير طلبنا ما وصلت فيها لا يجوع مثل ما نجوع ولا يعطش مثل ما نعطش ولا يمرض مثل ما نمرض ولا يهتم ولا يغتم ولا ولا يتزوج ولا يشتهي النساء ولا كذا ولا كذا لا لازم الرسول هذه عاد السجون ومع ذلك هو يعد مثال بين أيديكم بين سمعكم وبصركم مستقيم نزيه متبع لصراط الله حتى يصح أن يكون مثالا وكان يجمعون لي لا كل شيء ينقطع بشيء يكون لنا قدوة لأنه ملك ونحن روح وبشر وش وصلنا لها قرشة